السلام عليكم خوتي خواتاتي la famille نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير هاد النهار نهار كبير بزاف نهار غليظ نهار مفرقع لان كيتواجد معايا ولد خالتي العزيز عزيزي اللي تعودتو تشوفوه معايا في الفلوقات اللي دوز بيرمي معايا هاد الموتور اللي تشوفنا بزاف نتاع الفيديوهات الله يطول في عمرو رحنا من بعد يعني الحمد لله شكرا كورونا من بعد يعني ما ما قدرناش ما استطعناش نهبطوا للمغرب يعني اتفقت انا وولد خالتي وقلنا voilà غادي نديروا واحد الدور تاع اوروبا يعني فرنسا الانجليز اسبانيا واليوم كما كتشوفوا رحنا غادي ان شاء الله شادين الطريق للانجليز رحنا غادي غاديين من آه، بلجيكا دابا رحنا شادين الطريق لكالي يعني غادي نمشيو للانجليز ان شاء الله يعني هاد كالي كاينه هي المدينه الاخرى نتاع يعني الحدود نتاع ما بين فرنسا والانجليز من كالي غادي نشدو هذاك ايروتونال آه، يعني تما كاين ال port اللي بغى يمشي في ال bateau يمشي يعني ال bateau شويه رخيص ولكن اللي بغى يمشي في هذا الايرو يعني يا سلام شي حاجه واعره بزاف يعني الترانات كيدوزو تحت آه، تحت الماء يعني واحد النفق يعني كاين تبارك الله شي 11 نفق يعني كاين 11 train كيمشيو هاد الترين هادي يعني من الفصيله نتاع ال TGV يعني كتوصل حتى ل 300 كيلومتر في الساعه et voilà خوتي غادي نخليكم تشوفوا معنا كيفاش غادي تدوز عمليه العبور يعني كيفاش غادي ندوزو في الديوانه الاولى في فرنسا والديوانه نتاع الانجليز وكيفاش غادي نطلعوا في ال tunnel ان شاء الله وال tunnel اللي ما عمرو شافو ولا ما عندوش عليه شي فكره يعني غادي يستمتع بصراحه غادي يستمتع معنا بزاف و وتنتمنى التوفيق للجميع وكنتمنى خوتي تستمتعوا معنا حتى اللي ما سافرش ولا ما عمره مشى للانجليز كنتمنى يستمتع معنا في هذه الرحله هذه ولد خالتي هو هذا اللي كتشوفوا قدامي بالاماروك فولكسفاغن يعني غادي تشوفوها طيله هاد السلسله تاع الفيديوهات اللي غادي نديرهم ان شاء الله في لندن وفي يعني عندنا واحد ال plan نديرو لندن كامبريدج اوكسفورد آه، نقدروا نمشيو لليفربول واخا بعيده بزاف ليفربول بعيده على يوم مانشستر يعني بعيده على لندن بشي بعد ليفربول بعيده ب 300 كيلومتر المهم آه، يكون الخير ان شاء الله يلا اخوتي خليكم معايا فرجه ممتعه السلام عليكم اخوتي للاشاره فقط يعني الناس بزاف ما كيمشيوش بالطوموبيلات الانجليز يعني اغلب الناس اللي كيمشيو كيمشيو آه، بالطياره ولا تيمشيو بالساتيام بال car يعني صعيب بزاف تسوق في الانجليز وهذا الشيء اللي غادي تشوفوا معنا يعني طيله هذه الرحله ان شاء الله يعني بالطوموبيل الصراحه صعيب الحال بزاف يعني تما كلشي مقلوب خصك يعني اللي من ديالنا هي خصك تما اليسار في ال rond-point ديما كتدخل على اليسار مقلوب ما كتدخلش على اليمين يعني بكل صراحه صعيب والناس بزاف ما كيمشيوش يعني انا غادي نحاول ما نلقاو شي طوموبيل ولكن انا متاكد 100% ما غادي نلقاو حتى شي طوموبيل بلجيكيه ولا هولنديه ولا يعني غنكونوا غير حنا بوحديتنا اللي يعني اللي عندنا plaques وعندنا ال volant في فليسر كما كتشوفوا اخوتي احنا وصلنا دابا لل parc. يعني وصلنا لايروتيونال يعني هاد الحاجز اللي قدامنا يعني كما كتشوفوا هنا في الناس كيديروا ticket. يعني كيسكانيو ال ticket ديالهم اللي عنده ال ticket كيسكاني ويدوز بحال حنا ما عندناش يعني دابا غادي نقطعوا ال ticket. يعني غادي نحاولوا نشدوا ال ticket ومن بعد غادي ندوزوا الديوانه يعني نتاع فرنسا غادي يعطوا الباسبورات يتبعوهم ومن بعد عاوتاني يعني بشي 100 مترو الا كنتو كتشوفوا القدام لي راه كاين عاوتاني الديوانه نتاع الانجليز يعني هنايا تنقبطوا غادي يقلبوا لنا الطوموبيلات يعني كما كنشوف انا نتا ما تيبانلكمش كاين تما البوليس وصحاب الديوانه يعني كيقلبوا الطوموبيلات ماشي شي تقلاب يعني ما كيفتح لك لا كوفار لا والو ماشي بحال اسبانيا والمغرب يعني الله كيدوز بواحد كيفاش نقولها لكم تكون واحد اللعيبه بحال الكاغيط بحال يعني كيدوز كي بحال اللي كيكون في المطارات يعني كيدوز كيمسح على لي بوني تاع الطوموبيل يعني هادوك تيشوفوا فيهم غير المتفجرات صافي يعني ما كيشوفش شي حاجه اخرى لا كان شي سكانير في شي كاميرات ولا شي حاجه الله اعلم ولكن هادو اللي كتشوفوا كما غادي يدوزوا على ولد خالتي غادي يقلبوا للطوموبيل من هنا يعني هادوك كيقلبوا على حساب واش كاين شي متفجرات شي بارود شي قنبول voilà. من بعد هو غادي يدوز هنايا هادشي اللي كاين يعني ما كاينش صعوبات بزاف فرنسا دابا حنا في الديوانه نتاع الانجليز وما تسمعوش الديوانات فرنسا والديوانات الانجليز حكم راه تسافر ما كملش آه، قلعه دوسون ما كملهاش 100 متر كاينه 100 متر ما بين ديوانه وديوانه كاينه غير 100 متر صافي كتقطع في هذيك كتبغاك الباسبورات كتزيد واحد 100 متر كاينه الديوانه الانجليز من بعد كتركب في ال tunnel. الناس اللي ما كيعرفوش هاد آه، آه، Eurotunnel واعر يعني كتمشي تحت الماء كاين واحد ال train spécial. train تهز الطوبيسات كتهز الكيران كتهز كلشي ايوا وتما كتسكت السلام عليكم خوتي voilà. كما كتشوفوا وقعنا واحد المشكل كبير بزاف غادي ان شاء الله بحول الله لانجلترا انجليز وحتى وصلت للديوانات فرنسا ما داو ما جابوا كلشي انا دابا في الديوانه تاع الانجليز فاش وصلت هنايا جيت نجبد الباسبور ديالي لقيت الباسبور ديالي نسيتو ايوا ضروري خاصني باسبور بلا باسبور ما تقدرش دوز كيما دابا راه ما يمكنش غادي نرجع بعيد بزاف معايا الدراري وال famille ديالي راهم تيتسناو ليه ايوا دابا فوالا كنتسنى على الله قال لي ندخل نهضر مع الباص ها يهضر مع الشافع الله الا بغاو يديروا معنا شي لقطه الصراحه صعيب بزاف بزاف ولكن الله يدير الخير لهنا يعذبنا هادشي اللي كاين الله يدير الخير وصافي دابا راه تيتفاهموا راه كيهضروا ما نعرف علم الله شنو غادي يقولوا لنا نتمنوا من الله الخير وصافي يعني الساعة كون الساعة كاين السلام عليكم خوتي هذه للمرة الثانية على التوالي كما شتو خوتي مشيت ترجعت تقريبا حتى لبلجيكا دار الله عندي واحد الجار ديالي صاحبي قلت له غادي تمشي voilà غادي تدخل الدار ديالي غادي تهز الباسبور راني حاطه في البلاصه الفلانيه ومسكين هز الطوموبيل وتعرض لي يعني من هنا تما كاينه تقريبا شي 200 كيلومتر هو مسكين ضرب شي 100 وانا شي 100 تلاقينا في الطريق في l'autoroute شديت الباسبور ديالي ودابا راني رجعت ولد خالتي راه داز هو ولادو مشى راهم قطعوا دابا راهم في الانجليز كيتسناني في الطريق ودابا انا ان شاء الله انا جبت الباسبور ديالي اللي كنت نسيت ولله الحمد انا كنتسنى دابا الديوانه الاولى هي هذه تاع فرنسا وغادي ندوزو للديوانه الثانيه تاع الانجليز وكنتمنى من الله كل شيء يدوز بخير وعلى خير يلا خوتي فرجه ممتعه نخليكم تمتعوا معنا شويه في لندن وفي كومبريدج ونمشيو لبلايص زوينين خوتي واحد المعلومه الناس اللي بزاف اللي ما كي مهم الناس اللي يقدروا يكونوا ما كيعرفوهاش ها المعلومات نتاع بنادم اللي ما خصوش يدوز هنا في هذا Eurotunnel هذا ما خصوش يدوز بهذا الشيء يعني الا عندك الطوموبيل نتاع الغاز وعلى رجليك ممنوع دوز خلاص السلاح وداك الشيء راه ممنوع خلاص باش دوز شي آه نشوف القطه وداك الشيء وقيله مسموح المهم فوالا نتوما قراو هذا الشيء ما فيه ما يبقى يشرح هادشي تاع السيكوريتي يعني اتفاقيه يعني كما تيقول هذا البوند هذا اللي يعني في سنه 1974 اي فوالا لي زامي كما كتشوفوا الحمد لله كلشي داز بخير واخا واحد ولد الحرام تعنصر معانا واحد الكلب انجليزي واحد العنصري واحد الشماته كدير ما عمرها شفت شي واحد بحاله في بلجيكا قال لك ضروري خصك تطلب الفيزا قلت له لا ما خصنيش نطلبها علاش نطلب الفيزا قلت له انا ما ما خصنيش نطلبها راني شفت في الانترنت وكنعرف مزيان قال لي لا علاش اصلا غادي وهذيك صابت قلت له لا خصك تعطيني الفيزا قلت له انت انا غادي تطبع في الباسبور بلا ما غادي تزيد تهضر يعني في باسبور مغربي صافي هو يبقى يتعنصر اجي انت هز وجهك حري حلي المرايه نشوف الولاد واش هما وكيدير هذيك الفياقه انا نشوف الدراري واش هما وكيطول في وجهه فين هادي فين هذا المهم قلت له خصك تطبع الفيزا تاع الصاب كاتيزو طوف صافي هو عيط لواحد قبط الباسبور كارطه مشى عند الشيف ديالو هو يطبع عليا وفاش جا عندي الاخر عطاني قال لي المره الجايه خصك تطلب الفيزا قبل قلت له لا ما خصنيش نطلبها دابا هو ما بغاش يطيح بصاحبو لحقاش قلت له قلت له راه كنعرف مزيان وراني دخلت في باش نطلب الفيزا ولكن راه قالوا لي انت ما تحتاجهاش voilà خوتي هادشي اللي كاين الحمد لله دابا راه حنا غادي ندخلوا لل tunnel. كما كتشوفوا كاينين بزاف نتاع ال train. يعني نتوما غادي تشوفوا هاد ال train هادي كتبان لكم train عاديه ولكن هي راه كتهز الكيران كتهز الكاميونات كتهز كلشي انتم كلشي غادي تشوفوه voilà هادو هما قدامنا اللي كنتو كتشوفوا voilà الماطر كلشي كيدخل نتمنى يكون تيبان لكم voilà كما كتشوفوا يعني train ولكن راه كبيره دابا هادي كدوز تحت البحر هاكا كاين التونيل كتكل على الله وكتمشي تحت البحر هزه الكيران هزه كلشي تهز الكاميونات الماطر كما كتشوفوا كتبان لكم هانتوما الراس ديالها يعني القمقوم باش كتجر هو عادي نتاع التران عاديه ولكن يعني للور العربه الكبيره نتاع ال train هذيك يعني عريضه شويه يعني يقدر يدخل فيها كل شيء كاينه نتاع الكيران كاينه نتاع الطوموبيلات سبحان الله شوف الناس فين وصلوا يعني والمسافه هنا راه طويله ما بين اسبانيا والمغرب يعني اسبانيا والمغرب كون داروا هذه يا سلام يا سلام يا سلام كاين لا باطوله هم يحزنوا كما كتشوفوا فوالا خوتي غادي ندخلوا غادي نتكلوا على الله عندنا 35 دقيقه دابا حنا راه في كالي المدينة واحد المدينه في فرنسا اللي جات في الحدود مع الانجليز يعني عندنا 35 دقيقه غادي نكونوا ان شاء الله في الانجليز ولد خالتي راه كيتسناني تما كاين مسكين صبر معايا اليوم كان بغا يرجع قلت له لا ما ترجعش صافي انت سير انا غادي نرجع نجيب الباسبور ديالي ونتوكلوا على الله انا عطاتني نطلع الفوق لحقاش كاين اللي كيدخل لتحت وكاين اللي كيدخل الفوق حنا ندخلوا الفوق بسم الله توكلنا على الله هذاك الباب اللي يتسد يلا اوب اللي ما شافش هادشي الصراحه زويون يعني غادي تتمتعوا دابا انا راني بحال ال bateau ولكن هادي راه train. يوبي فضينا عجبك الحال شفتي هادشي كيفاش داير هادي ال train تاع الطوموبيلات فهمتي بنتي الطبق الفوقاني يعني كيركبوا فيه غير آه، اصحاب آه، الطوموبيلات يعني كاينه البلاصه نتاع الطوبيسات اللي عاليين يعني هادي حنا جينا الفوق يعني الصراحه هذا الشيء واعر رائع رائع انا هذه المره الثانيه ديالي يعني انا déjà كنت مشيت من بروكسل يعني مشيت بروكسل لندن يعني مشيت في في ساتيام مشينا في ساتيام انا واحد آه، ولد خالتي الله يرحمه مسكين سميتو كنا تنقولو له بوعديس ودابا راني داير الوليدات وغادي voilà خوتي كما كتشوفوا حنا دابا وصلنا لهنايا وقيلا راه صافي آه، عمرات من القدام غادي نسكتو الطوموبيل ومنين غادي نوصلوا ان شاء الله للخرجه نتاع يعني في الدخله في الحدود نتاع الانجليز غادي عاوتاني نصور لكم شي لعيبات يلا السلام عليكم Des vérifications de sécurité qui sont effectuées après l'ouverture des portes de sortie. Le déchargement ne commencera que quelques minutes après l'arrêt de la navette. Ne désengagez la première vitesse qu'une fois la navette à l'arrêt. et ne démarrez pas votre moteur avant que le déchargement ne commence. Il est demandé aux autocars de refermer leurs toits ouvrants et trappes d'aération. Retardez vos montres d'une heure et n'oubliez pas de conduire à gauche en quittant le terminal. Nous espérons que votre traversée avec Eurotunnel a été agréable et souhaitons vous revoir prochainement. C'est parfait. Merci. خوتي على سلامتنا حنا خرجنا من ال train خارجين من ال tunnel عكر لي عندك زوين voilà خوتي كما شفتو كاينين هنايا تقريبا نشوف واحد جوج كاين بزاف نتاع الترانات فوالا مرحبا بينا تيرا جران بريطانيا دابا المشكل ندير نسوق واش نمشي على اليمين ولا على اليسار آه، المشاكل اللي ما كنبغي الحلقه ولد خالتي كيتسناني في هاد القهوه لحقاش قلت له غير تخرج من التونال تسناني غادي نلقاه كيتسناني هنايا في هاد القهوه هادي فينك ولد خالتي فينك توحشتك فين الاماروك الاماروك الاماروك الاماروك فين غادي يكون الباركي هنا ولا نمشي من هنا نمشيو للباركينغ خصني نمشي من اليسر ماشي من اليمين دابا الطريق كتجيب راني شتكم راني شتك انا جاي راني شت الطوموبيل انا دزت من جهه اخرى انا دايز قدامك تتشوفني انا غادي نخرج حداك دابا فوالا وصلنا كما كتشوفوا ها هو دخلت هنايا كيتسناني مسكين في البومبا